они чувствуют себя очень хорошо. Их поведение после того, как они прошли уже годовой рубеж после года, и вы сможете увидеть на экранах мониторов о том, что они чувствуют себя и ведут себя очень хорошо. 呃，如您所说，嗯，这么长的时间确实面对了许多难以用语言来简单描述的困难，但是我很开心，嗯，有队友们的协助帮助，还有来自国内的、来自家里、来自朋友、来自领导的支持，我和队友们一直走到了今天，呃，比较顺利的完成了嗯许多的实验任务。 而且我们也有信心，在剩下来的时间内，呃，继续协作，继续努力，呃，完成 m a 斯五百这项任务。